Tak zandavej, zandavej, pohoď, dejchej pěkně, šlapem, šlapem. To je Daneček s Matičkou. První jízda na kole. Z... Nic, že jsme na jedné straně. Hezky, je, šlapej, šlapej, dobrý. Ukážeš mi to tata. Oni se pelou. no, že ten asi nikdy nezažil přírodu, ne, normální. Asi ne, no. No co dělá, tak má Co drží za tu nohu. Parádko. Ty vole, tak... Jeden kubík, pojď, Áňo. Jdeme hledat kubíka.